Ben bir gıda mühendisiyim. Şu an yemek kuyruğundayım. <laughs> e, niye buradayım? Artık bir şeylere dur demenin vakti geldi. Gerçi ben ara ara hep dur diyorum ama e, bu sefer sesin çok daha güçlü oluşu e, beni çok mutlu ediyor. Ve e, haklarımızı, bize ait olanları elimizden almamaları için elimizden geleni yapacağız ve taleplerimiz de e, karşılana kadar, yerine getirene kadar buradayız. Bir, Taksim e, Gezi Parkı aynı şey, olduğu şekilde kalacak. E, ee, AKM'yi yıkamazlar bu iki. Aslında bunlar aynı zamanda biliyorsunuz e, platformun da söylediği şeyler. Ve e, bizim özgürlüğümüzü, haklarımızı kısıtlayacak her şeye karşı e, biz yine burada olacağız. Yani önemli olan e, bizi kısıtlamamaları. Bizim önceliğimiz bu.